Ah, ah. Eu, eu não casei, não vou casar. Tô assim um ano inteiro. Eu não casei, não vou casar. Tô assim um ano inteiro. Deixa meu piru solteiro, solteiro, solteiro. Deixa, <laughs> tá ligado? Aí, caralho. Deixa, deixa, deixa deixa meu piru solteiro. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa meu piru solteiro. Eu não casei, não vou casar. Tô assim o ano inteiro. Eu não casei, não vou casar. Tô assim o ano inteiro. pra chegar na base, pra fuder forte e aberto, Pra deixar Glock de lado e chupar bucetinha dela. Pra deixar Glock de lado e chupar bucetinha dela. Poxa, vai tá chegar na base, pra tá fuder forte e beça Tá deixar coque de lado e chupa a bucetinha dela Tá deixar coque de lado e chupa a bucetinha dela No baile da favelinha, é só putaria Os trafica faz acordo em troca pelo lancinha Soca minha bucetinha no baile da favelinha só Soca minha bucetinha em troca pelo lancinha Soca minha bucetinha no baile novinha vem troca pelo lancinho. Eu, não casei, não vou casar. Tô assim o ano inteiro. Eu não casei, não vou casar. Tô assim o ano inteiro. Deixa meu piru solteiro, solteiro, solteiro. Deixa, <laughs> tá ligado? Aí, caralho. Deixa, deixa, deixa, deixa meu piru solteiro. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa meu piru solteiro. DJ João Malvadão. Vai, malvadão. DJ João, malvadão. Ah. Tá é pra você, DJ Léo LG, pô. Porque tá lançando como? Só novidade, viado Só ah. tirão de como? De glock, rajadão, rajadão de ah. lançamento.